Dolayısıyla İslam dininin evrensel olduğuna dair gerçeklik zaman zaman gönderilmiş olan İslam peygamberlerinin sadece belli bir bölgede yaşıyor olmaları bu dinin evrensel olmadığı anlamına asla ve katiyete gelmez. Elbette aynı dönemde gelmiş olan peygamberlerin aynı söylemlerle harekete geçerken belli coğrafi koşullar altında hareket ediyor olmaları bir coğrafi etkinlik üzerinden değerlendirilebilir. Ama işin esasına geldiğimizde milattan sonra 125'li yıllarda Pavnilerin etkileri 1875 yılında Nebraska'daki topraklardan alınıp Oklahoma'ya kadar götürülerek koruma altına alınma süreçlerini de dahil edersek eğer özellikle dünyanın bir başka ucundaki inanış biçiminin İslamiyetle ne kadar örtüştüğünü bize anlatıyor. Dünkü dersimizde Pavlinlerin Hristiyanlıktan nasıl bilgi aldıklarını ve nasıl Hristiyanlaştıklarını anlatmıştık. Yani nasıl İslamiyet'i daha iyi yaşamaya başladıklarını. Peki Pavlinler bundan önce putperest miydiler? Hayır. Pavlinler için oldukça ilginç söylemler var ki bu söylemler sadece bugün tarih kitaplarında yazan biz bugün o konuyu biraz daha açıyor olacağız. Neden diyecek olursanız Hz. İsmail Efendimizin Güney Asya'ya gönderdikleriyle beraber Güney Amerika'ya ulaşmış olanlar var. Amerika yeni keşfedilmiş bir yer değil sonuçta. Bakın şu söylem size yabancı gelmiyordur. Dünya ve bizler diyorlar. Engin gök kubbe Travut tarafından yaratıldı. Bize yerin annemiz, göğün babamız olduğu söylendi. Efendim hakikati şöyle anlamak gerekiyor. Yere anne tabirini söylemeyi insanlar için bir anaç kavram olarak Göğün baba olarak ifade edilmesi ise bu anaç kavrama getirecek olan bir yağmur damlası olarak ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle tarım toplumlarında yerin anne ve göğün baba olarak adlandırılıyor olması bunun bir inanış biçimi olarak adlandırılmadığını kavramamız gerekiyor. Bu daha çok kesin ve net bir söylenti ve bu söylenti bir deyim olarak karşımızdayken bugünkü tarihçileri bunları bir deyimden çok ne yazık ki basit bir söylence gibi karşımıza alıp bir dini inanış gibi kabullenmemizi bekliyorlar. Ama hakikatin böyle olmadığı Pavnillerin diğer söylemleriyle karşımıza çıkıyor. Örneğin barınırlıklarımızı yerin etrafını çevirecek ve gökyüzünü saracak şekilde yaparsak anne ve babamızı bizimle yaşamaya davet ederiz diyorlar. Efendim buradaki anne ve baba insanın yaratıcı anlayışı içerisindeki değeriyle beraber barınak dediğimiz Kabe-i Muazzama'da olduğu gibi insanın yaşaması ve yaşarken dini inancın devam ettireceği bir evin muhkem olmasıyla ilişkili. Yanlış anlamayın, Pavniller de elbette ki muharref bir İslam'ın sürüncemesindeler. Ama işin hakikati bunların İslam'ın ana kıstas ve değerleriyle yakın olması, İslam'ın Hz. İsa Efendimiz'den önce de bütün dünyaya yayılmış olduğu ama dünyadaki insanların nefse emmare ve şeytanın etkisiyle buna hakikaten uymadıkları ve uymamak için nefislerine düşar olduklarının bir başka göstergesidir. Ki bu barınak kelimesi için Pavninler şu cümleyi kurarak bu söylediklerimizi delillendiriyorlar. Şöyle diyor Pavninler, barınaklarımız evrenin minyatür bir versiyondur. Peki evren kelimesini kullanabilir olmak ve bu evrenin merkezinde olduğunu bilebilmek ancak ve ancak İslam'ın insana vermiş olduğu değerle ölçülebilir. Eğer bu toplumlar oldukça ilkel olsalardı, hayvanların gücü kuvveti karşılığında insanların ne kadar aciz olduğunu ortaya koyarak yaratıcının insana acınacak bir hayat vaat ettiğini söylerlerdi ve hatta yaratıcıya kızgın da olmaları gerekirdi. Bu topraklardaki kocaman ve güçlü hayvanların onların ekinlerine zarar verdiklerinde insanın elinden bir şey gelemiyor olması yaratıcıya karşı büyük bir başkaldırı sebebi olmaz mıydı? Öyle olmuyor. Şükrediyorlar. Şükretmek gerektiğini söylüyorlar. Hem evrenin merkezinde olduklarını söylerlerken bu şükrün edasında en önemli konunun yaratıcının insana taltif ettiği merkezi unsurdan bahsediyorlar. Dolayısıyla dinlerin teolojik anlayışı açısından bakıldığında İslam'ın zannedildiği gibi tek bir bölgeye dahil olmadığı anlaşılmaktadır. Efendim, insanlar hakkındaki bu söylencemiz bir başka şekilde Pavliniler tarafından şöyle ibarelendirilir. İnsanlarımızı yıldızlar meydana getirdi. Bütün şeylerin son bulma zamanı gelince insanlarımız küçük yıldızlara dönüşecek. Efendim kader mevzunda hatırlarsanız Tevfik Hoca'ndan çıkan kader sayısında yıldızların yerleşke edilmesinde kader fonksiyonunun ehemmiyetinden bahsetmiş, Satürn'ün, Venüs'ün, Güneş'in, Dünya'nın alelade olmaması gerektiği yerde müthiş bir şans eseriyle olduğunun mümkün olamayacağını izah etmiştik. Bu izahatımızın devamında ise şu hakikati beyan ettik. İnsanların bulunmuş olduğu noktada bir bakışla görülen yıldızların insan hayatıyla ilişkili söylencesinin olması gayet doğal ve tabidir ve her nerede yıldızlarla ilgili bir kelam geçiyorsa eğer bu kelamın kaderle ilişkisi vardır. Elbette muharref bir inanç etkisiyle İslam'ın akidesinden sapmış olabilirler ama bu söylencenin insan aklıyla düşünerek elde edilmesi kesinlikle beklenemez hacı oldu diyelim dünyanın dört bir tarafında benzerliklerle asla ve katiyetle uyuşamaz. Madem ki böyle bir uyuşmadan bahsedebiliyoruz, o halde İslam dünyasında var olan hakikat ve hikmet dünyanın dört bir tarafında etkisini sürdürürken paganizm ilk defa bütün dünyaya etkisine alacak olan bir inanış biçimine artık istediklerini zehretmeye başlayacaktı. Yıllar boyunca süre gelen bu savaş yerini barış adı altında paganizmin yani putperestlik inancının etkileşim süreciyle artık hele ki arkasına bir resmi devlet ideolojisi almasıyla beraber çok daha etkin bir hale gelecekti. Efendim bu etkinlik ve ilişki düzeneyi elbette ki ilerleyen tarihlerde daha çok konu edeceğiz. Ama bu konulara girerken şöyle kısaca bir de edebiyattan bahsetmek lazım. Öyle insanlar dün mü başlamışlar yazmaya konuşmaya bir bakmamız lazım. Onun için tabii ki yarını bekliyor olacağız. Yarın edebiyattan konuşacağız biraz. Bugün için kalın sağlıcakla.